أسطوانات الوزيز شيخ الرميتي والحاج الحبيب والمنور

مصر من عند الباري يا ولاد الجزائر يا الجزائر يا الجزائر يا وحياة بلاد ونظموها من جهد وحياة بعدها بلاد ونظموها من جهد بعده بلاد ونظموها من جهده وحيت بعده بلاد ونظموها من جهده هاو تعاهدوا كي الأمي كي القاري صيروها هاو نبعت كل عناصر في السعطة الصافر نبعت كل عناصر أولاد الجزائر يا واللي اختل الحق استاخر وطلع البدر الساري من اختل وصحت فيهم الحالة وكان صاري مصاري وصحت فيهم الحالة بعد كان صاري مصاري ليهم الطاعة سمع ليهم والطاعة سمع ليهم والطاعة وأهل العلوم اللمان

العباسي او العباسي يا ذاك تياتي علي يا يا